ここより世界に痛みを神羅転生 がどこにおるんだしてこの葉の外に口をさせなんだんじゃここがこの花あたりをよう見てみんさいままさか誰がこれをやったかは明白じゃ角田様ご無事でああなんだ 許さんぞペイン額のマークがないこれではもうみんな無事だといいんだが大丈夫ですか平田様、それよりこうの怪我を私のことなど気になさらぬよう葬儀まで払っている今みんなが怪我をした それにしてもあれはナルトだナルト探す手間が省けたなどうしてこんな無茶これが俺の正義 私はこれからあなたを見る神分身をここまでにする口寄せの術ちょ待て私は五代目北先代たちの宝を夢を蹂躙したおここで火影として決着少しは痛みを理解したようだなあるのはこんな奴らに木の葉の火影が出るまでなると 渦巻きなると天道の力当分は元にガマシ砂田のばあちゃんを安全なところへなら勝湯を連れて行け少しは役に立つはずだ奴らの情報勝湯ちゃんよナルトちゃんのふと加賀先生は任務で佐渡のそうか行けガマシ口寄せの術 れ様さくらお疲れ様でした口寄せの先方かわずら影分身の術先方大玉らせんがペインの目はつながっている なら見えねえ攻撃見せてやるぜ本当だ自分不器用ですからおとなしいるかわしたはずがこれかちんたらしてる暇はねえ真術で一気に終わらせてそうかお前は潜入を 俺もジライアから術を学ぶジライアは俺のかつての死死は平和を望んでいたふざけるなあの術はナルトのチャクラがそうまるで手裏剣これのどこに平和がお前には平和の意味が理解できておとなしく捕まるふざけんなって何をったなんか 大事口寄せの術デイダラの言って話を聞くようなやつではなんだ誰か戦ってんのかナルト君ですナルトはい戦術を身につけて今一人でナルト君に手を出さないように言われます佐藤こんなにしたやつだぞ そんなやつ相手に術を身につけたということはもう我々とはレベルがさあ打撃を与えるとそれだけ分裂しますじゃけどうやってこい親分動きが鈍ってきたさっきの術で戦術チャクラを使い任務モードが切れる前にこいつだけでもか 母ちゃん分かった人類間のつながりを切り離すけ文ちゃんこれから文ちゃんをナルトちゃんめがけてこれからわしの言うこと行くで父ちゃん先方フートン 戦術は切れた千人モードでも螺旋手裏剣は危険じゃけど今のうちに擁護するしかなナルトちゃんならではの方法からそれをやるんじゃラキャレタこっちじゃナルトちゃん渡せわしゃや来い ガキがノイズより親分たちは下がってくれ螺旋手裏剣で巻き添え食うと危ね強がってからに行くぞナルトちゃん呼んだで首長と銀さん そうかこいつは確か忍術なんだあれどうやらあのペインがキーマンのようですねおそらくあのペインがそれを担う能力どっちにしてもさっさと奥のやつを先煙玉も一緒によし無駄だお前が吸収したのはへっ と力が戻ったまだだ戦術なせよしあと人しかし何をやっギリギリか神羅転生大丈夫かナルトちゃん おそらくこの里を吹き飛ばしたのも同じペイ忍術も体術も効かその間を狙い撃ちするしかありませんやはり現実にはめるしかないの俺は現実なんてできねえわしらがするんじゃこれなら逃げ場はない神羅転生 間違いありませんナルト君ですナルト君がたった一人でダメですヒラタこんな戦いに入ってもナルト君の足でまといナルト君ちくしょう親便たちまでつべこを言えずにやるんじゃ分かっとるが術を発動するまで少し時間がかかる戦術チャクラが寝れたら現実を始めてくれ 動くなの戦術チャクラを練る役目を何でもっと人数を増やしとかんかったん役割分担もしたも戦術チャクラを練るのがこっちの戦闘影分身も3人分しかお前は確かに強く。だが万象天ここまでにしておこう 安心しろ殺しはしないこんなの大して痛かねえってば今度はこっちから確かになんだ力が抜け俺から戦術チャクラを吸収しキュウリ捕獲完了その発動までもう少し耐えてくれナルトまだまだだな動けねえからちょうどいい やっと観念し自然エネルギーは扱いがむずそうかあのペ戦術チャクラそれなりには少し違うなどういうことだってのペインたちは操り人形よし準備できた行くで母ちゃんわ あの現実はもう懲りかなりのやり手だよ万象転移これで少しはおとなしくなるかえは何だ一体何だってんだなんでいつも突然だ理由は後になってきそうだな 少し話をしようではなんでこんなことをその理由をお前に話したところで何も変わりはしないお前と話すことなんてないの目的はジライア先生も成し得なかった平和を生み出し正義こんなに仕上がったお前なんかが偉そうにほざいてんじゃならお前の目的はそれこそ正義だなだがどういうことだってばよ火の国 そしてこの葉は大きくなりでなければ国里の民が飢えるお前も俺も目指すものは同じだお前も俺も何も変わらない俺がこの葉に対してやった正義は大切なものを失う痛みは誰も同じ俺たちは正義という名の復讐へと駆り立てられ今その事象の中に生き過去を知り身は決して理解し合うことのできない生き物だと悟らざるお前なら平和を作るため この憎しみとお前の答えを聞くわかんねえそんな俺はその憎しみの連鎖を止めるために悪本当の痛みを世界へ知らしめその痛みの恐怖で地を安定と平和へ導く人間はそんなに賢い生き痛みも何十年と時が経てば癒えていくた一時の平和が訪れるそれが俺の念長門あまり無理をしないで 平和は目の前だお前は俺の平和を嘘っぱちだというエロ戦には人が本当の意味で理解し合える口だけだなペインのチャクラが入ってくるしっかりせえ小僧そいつが何言おうがお前は聞くもんなとこでお前がくたばったらうちが言うのだうるさいカエルだ ナルト君の動きを封じているのねナルト君にはもう手を出させないなんで出てきたんだってばよ私の独りよがり何言ってんだ危ねえとこ出てくるんじゃねえここに立っているのは私今度は私がなる泣いてばかりで最初から諦めてそんな私をナルト君が正しいといつもナルト君を追いかけてナルト君と一緒に歩きたくていつもナルト君のところへナルト君の笑顔が私を ナルト君を守るためなら、死ぬこと。私は、ナルト君が、大好きだから。平田ナルト君に近づけない このまま終われないはっはっ ごときの力なぜ戦う死ぬと分かっているまっすぐ自分の言葉はそれが私の人道だからちょうどこんな風に俺の両親もお前ら木の葉の忍び 愛情があるからこそ憎しみが生まれそ母だ痛みを知れあれは俺が憎い九尾の力か二人でナルトと呼応するようだな が憎い本当の意味で理解し合えると言えるかそれでいい俺の痛みはお前以上行くぞ この程度かやるなこのチャクラの感じ日向様がナルトを助けようと出ているまさかウ封ン術か 勢にた万何すごいなんだナルトはどうなってますかとにかく ナルトから6本の尻尾が6本ってじゃああの時よりキュービの力素晴らしい <laughs> ナルトもペインも里からどんどん離れていくぞ 天道を十分近づく千葉く転生そこまでしなくても少し黙ってろコナン集中する千葉く転生 何もここまで大きなものを相手はキュービだそれに陸道仙人の作ったと言われるとにかくこれでキュービ捕獲なんだかそんなの嫌だわからねえ俺ってばどうすりゃいいか助けてくれ全てを壊す そうすれば苦しみかそうだそれでいいこっちに来い るべくそうなってほしくはなかったもうお前に会いたくなかったしねキュービでも成長した息子に会えるのは少し楽しみで四代目ほか来いズタズタにしもっともだろナルトどうして四代目ほかげが俺の名前をあの名前は俺がつけたんだからせがれじゃあうん 四代目うるさいね後ろの三代目は何も言わなかったようだなんで息子の俺にキュービなんか封印したんだだから俺頑張って頑張ってみんなに認めてもらいたくサルト何歳になる9いそうかもう10すまなかった4代目のおかげのなぜわざわざそんなことをしたのかには 理由が今から16年前キュービが里を襲った時もかなりの力を持つ忍びだおそらくそいつはまた里を襲うもう木の葉の里は潰されちまう俺ってば頭悪いしそんなにすげえそれに俺ってばお前ならその答えを見つけられる信じている本当に俺にそんなことって言っても子供を信じてるのが親ってもんだからって 俺もそろそろ行かなくちゃならないチャクラも薄れてきている輪を組み直すだがこれでハはまだやり直せる頼んだぞありがとう父ちゃんどうしてこんな無茶をあなたナルトの ナルト君は自分でキュービーを抑え込みました今は最後のペイントの決着をつける答えを持たぬお前ごときが耐えたたとこの距離ならいける俺があ諦めろ螺旋岩 いつでチャクラを受け取って動いていた抜き取っちまえばこれでもう動けねえお前も俺も目指すものは同じお前も俺も何も変わらないお前はお前の正義のためにために私は痛みを理解できたか理解をしたところで分かり合えるわけでもない憎しみの連鎖が始まる それが歴史忍びの世界が憎しみに支配され行くんですか一人で行くあ日向様よかった心配したよありがとうさくらさんアルトおっちゃんたちお前がここにいるってことは6人目のペインに勝ったとか負けたとかそ何があった 口ではうまく言えねえとにかく俺ってばこれからペイン本体の俺一人で生きてここはナルトの言う通り一人で行かせて資格お前ペインを止めたのはナルトだそれにこいつなりの考えがしかしいいから行かせてやるコナン下がれ お前がペインの本体か平和がのこのこや俺が憎いか復讐を成し遂げたいだろうと今ここで殺し復讐をしたと何も答えられなかったお前安心しろ急所は避けてあるこいつわざと言う けど他に確かめたいこと確かめたいこと気持ちを確かめたかったやっぱてめえは許せねえ今にも殺したくっには本当の意味で理解し合える時代が来るって俺にそのやり方の答えを託すって言ってになってやっとエロ仙人の言ってただが俺を許せないことに変わりはないはず確かに